This is lesson six. I have some bread. 我有一些面包。我有一些面包。I have some ice cream. 一些冰淇淋。I want some wine. 我要一些葡萄酒。要一些葡萄酒。I want some water. 我要一些水。He wants some meat. 要一些肉。He wants some cake. 他要一些蛋糕。h a s some soup. 他要一些汤。他要一些汤。He has some sugar. 他要一些糖。他要一些糖。We have some jam. 我们有一些果酱。我们有一些果酱。We have some coffee. 我们有一些咖啡。我们有一些咖啡。they have some glue. 他们有一些胶水。他们有一些胶水。They have some paper. 有一些纸。Do you have any money? Do you have any change? 你有钱吗？你有钱吗？你有零钱吗？你有零钱吗？Do you want any cheese? 你要一些奶酪吗？ 你要一些奶酪吗？Do you want any salad？你要一些沙拉吗？Do you have any rice？你有大米吗？有大米吗？Do you have any milk？你有牛奶吗